Mozilla Firefox'daki ta'rifli subkısmınçı tuhund istikbal. Yat subkısmınç karaw is darz zeyl mawzuwatan pet kath. Mozilla Firefox kya çı? Firefox kya zı? Version, system zaruriyat, Firefox download to install karun, website pet gatsın. Mozilla Firefox या खली Firefox छ अख मुफ्त ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र यह छु Ubuntu Linux बापत वेब ब्राउज़र युस इंटरनेट चि रसई खतर अकि दारि हंस हैसियत थावान यह छु त इंटरनेटिक वेब पेज वछने त यमन दरमियान इजाजत दिवान यह Google Yahoo सर्च या Bing ही सर्च इंजन्स इस्तेमाल करित वेब पेजन छरित हेकान Firefox छु Mozilla Foundation यस गैर मुनाफा बख्श तंजीम छ अमकन रजाकार प्रोग्रामन हिन तरफ तैयार करना आमुत मोजिलाहस पे तफसीली जानकारी बाबत गु Mozilla dot O R G पे Firefox Windows Mac O S X तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टमन पे कम करान उबंटू बापत यम मकबूल ब्राउजर कॉन्करर गूगल क्रोम तो ओपेरा या सबकस मज करो उबंटू दह पॉइंट सिफर वर खतर फायरफॉक्स सत पॉइंट सिफर वर्जन इस्तेमाल Firefox چھ رفتار رازدٲری تہٕ تازٕ ٹیکنالوجی سۭتۍ براؤزنگ بہتر بناوان اتھ منٛز چھِ واریاہ خصوصیژٕ موجود مثلا tabbed windows built in spelling checking pop up blocker integrated web search phishing protection Firefox چھ تیز ویب گرافکس رینڈرنگ تہٕ بہتر پیج لوڈنگ سۭتۍ تیز براؤزنگ فراہم کران यह छु दही करन वालन वेबसाइटन स्पाईवेयर तो वायरस ट्रोजन या बाकी मालवेयरन खिलाफ मुख्तलिफ कस्मिक सिक्योरिटी तो प्राइवेसियन हुंद इख्तियार फराहम करान तो यह छु तो सार्फिनो तरफ बनावन आमतन सहल पट नसब गसन वाजन सास बजो थीमो जरी इसलाह फराहम करान लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मसलन Fedora Ubuntu Red Hat Debian तो Suzias फायर Firefox चलाने खतर सिस्टम जरूरियात छ यथ पट Ubuntu 10.04 s पे Firefox चलाने खतर छ दर्ज जेल लाइब्रेरियन या पैकेजन हन जरूरत GTK Plus 2.10 या अमि ज्यादा glib 2.12 या अमि ज्यादा libstd c++ 4.3 या ज्यादा pango 1.14 या ज्यादा एक्स डॉट X.org सेवन या ज्यादा तो हार्डवेयर असमंस Pentium 4 या अमिखत 9, 512 MB RAM, जहात MB हार्ड ड्राइव स्पेस सलाह यवान दिन। सिस्टम ची जरूरियाज पेट पूर जानकरी बापत गच्छिव पे पेट विश्ने यनिवाजने Firefox ची वेबसाइट पेट। सिक्रीनस पेट वन्न आमच ऑफिशियल वेबसाइट mozilla.com पेट गच्छिव तो करियो Mozilla Firefox डाउनलोड तो इंस्टॉल यानी नसब। यतन हेको अस प्रथ विज फायरफॉक्स ताज तरीन वर्जन हासिल कर ज्यादा इख्तियारतों बाप करियो सबज इलाक़ बन कन ऑल सिस्टम्स एंड लैंग्वेजेस पे क्लिक याद थो जि मोजिला सतत खुद ज्यादा जबान मज फायरफॉक्स पेशकश करान यतन हेको मुख्तलिफ मुकामी वर्जन डाउनलोड कर मसलन हिंदी या बंगाली अस हेको मुख्तलिफ आइकनन पे क्लिक करित यमन ऑपरेटिंग सिस्टमन हुन इंतखाब करित मसलन विंडोज मैक या लिनक्स उबंटू लिनक्स मज फाइल सेव करने खातर करियो अख जाय मुंतखब डिफॉल्ट पठ गछ तुंदिस होम फोल्डरस मज डाउनलोड्स डायरेक्टरी मुंतखब वन हेकियो तो सेव फाइल ऑप्शनक इंतखाब तो पॉप अप विंडोस मज नजर इन वलिस ओके बटनस पे क्लिक करित ये कार्य होम डायरेक्टरी तहत डाउनलोड्स डायरेक्टरी में फायरफॉक्स डॉक्यूमेंटन सेव अख टर्मिनल विंडो खोलियो तो ये कमांड टाइप करित गछियो पन्ने डाउनलोड करमिच डायरेक्टरी मंज cd space tilde slash downloads वन दबायो एंटर की दरज जेल कमांड टाइप करित करियो डाउनलोड करमचन फाइलन हिंद कंटेंट हासिल tar space xjf space firefox-7.0.1.tar.bz2. 1W Enter key. ये कैरी Firefox 7.0 चलावन बापत अहम फाइल काढनी शुरू टर्मिनल विंडोस मज दर्ज जेल कमांड टाइप करित गछिव Firefox डायरेक्टरी मज cd space firefox वन दबायू एंटर की ये नी तो ही Firefox डायरेक्टरी मज Firefox browser शुरू करन बापत करियो दरअसल command type .firefox तो दबाइयो enter की अगर तुहज मौजूद डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी छन तेल करियो यमी कमांड हुंद इस्तेमाल tilda slash downloads slash firefox slash firefox इस हेचव डिफॉल्ट होम पेज पत सेट करन वंगो मिसाल पट रेडिफ डॉट कॉम चि वेबसाइट पे यथ ताज़ तरीन खबर तो जानकारी है मेन्यू बारस बोन एड्रेस बारस मज करियो टाइप www.rediff.com rediff.com वेबसाइट किस होम पेजस पे हेकियो तुम कंटेंट वचित वन हेको अम पेज सत दोमन लिंकन पे गचित तो यमन पेजन हंद कंटेंट वचित हेडलाइन टैबस बन कनी गोडनिच लिंक पेट करियो क्लिक यथ पट हेको अस फायरफॉक्स के मदद सहित वेबसाइट खोलित त अत पेट मुख्तलिफ सफातन यानी वेब पेजन पेट गछित बुथ कराव अस ट्यूटोरियलन मज फायरफॉक्स किस इंटरफेसस त मुख्तलिफ खसूसियतन मुतलिक पूर जानकारी हासिल दरज जे लिंकस पेट दस्तिया वीडियो वचो यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट खुलास करान अगर तुम तो असल बैंड विड दस्तियाब छन तुम हेकु यह डाउनलोड करित तो वुचित spoken tutorial project team spoken tutorial हूं इस्तेमाल कर वर्कशॉपन हूं इनका करान तो ऑनलाइन इम्तहान मज पास गन वाल सनद दिवान मजीद जानकारी बापत करू contact at spoken hyphen tutorial dot O R G एस पे रबत spoken tutorial talk to a teacher project हिस्सा अच्छी हुकूमत हिंद वजारत बराए इंसानी वसायलो तरक्की ची कौमी तलीमी मिशन बजरी आई सी टी हिमायत हासिल अथ मिशनस पे मजीद जानकारी spoken hyphen tutorial dot O R G slash N M E I C T hyphen इंट्रोस पे दस्तियाब यम स्क्रिप्ट तर्जुम तो सदाबंदी मे यानी वजाहत आहदन करम दियो इजाजत अस शरीक गसन बापत सठा शुक्रिया